Unsa ba ang mas nindot na investment? Real estate or stocks? Kani palandaan guys, to be direct to the point, both investments are considered to be great. It really depends kung unsa ang bagay para sa imuha. uban ng mga tao na nag-invest sa real estate, ni dato sila samot. Naiuban tao nag-invest sa stocks, naging successful po sila dito. Right? And vice versa, na po ibang tao na hilig og stocks pagbutang sa real estate, nahugno <laughs> hinoy ilang kwarta because they really don't know what they're getting themselves into and vice versa. So at the end of the day, it really more it really boils down to who you are and unsa ba imong kakayahan about investing in these things. So in this video, mag-share lang ta og duha ka book na main differentiator nilang duha para magets ninyo ba na both are considered to be great investments pero lahi-lahi siya og mga requirements kumbaga no, from the investor, which is you and me. Right? The first one is kaning ginataw tong capitaliz capitalization. Pag once mag-invest ka og real estate, compare din mo sa stock market, dako jud ang difference niya when it comes to the money, no? The initial outlay nimo sa kwarta. So try to imagine kung sa real estate palit kag condo unit mo na pinakasikat, no? na kay mga reservation fee, na bayaran nimo 50,000, 100,000, sometimes 200,000. It really depends kung kinsang developer. Pagkauman, na po kay monthly amortization. Paghuman human nimo bayad sa equity, na po kay bank financing na kailangan nimo bayaran. So it's like being committed when it comes to money that you're shelling out on a monthly basis to own that certain real estate. Sa stock market naman is what if karon lang ka nagkaroon ng extra funds, nagbutang ka kwarta diha, pero next month wala ka extra na funds, na agyahapon ng asset sa imuha, dili siya matiway. In terms of capitalization, mas accessible ang stock market. Ikaduha is kaning ginatawang management. Sa management man good, pag naa kay real estate, tanaw nimo, di ba? Kung imo siyang inegosyo, iparent nimo siya, ikaw mangita og tenant, pag naa na kay tenant, ikaw pud ang mag-manage sa imong property para gwapo tanaw nimong property and you can get more tenants kung sakali mo hawa na tong nag-arkila sa imong karon. That is in terms of management of the property and association dues and whatsoever. Sa stock market naman is you study the stock before you invest pero kung kinsa man to magpadagan sa negosyo dili ikaw. Katong kung kinsa tong ilahang man, uh, ilahang mga board of directors sila ang nag-decide kung asa ipadulong ang negosyo. Right? So in terms of like management mismo, dili jud ikaw ang mutan-aw na kung unsay dagan sa negosyo compared mo sa real estate. But you can still manage your portfolio. You can literally see what's the value of your real estate. You can also see what's happening to your stock value through your stock brokerage account. Once again, both investments are great. It's just a matter of fact kung unsa ba ang mas nindot para sa imuha o para sa kuha. Dahil lahi matag mga style, di ba? Question of the day is this. Unsa ba imong mas ganahan? Is it real estate or stock market? And of course, i-justify po nato why or why not. No? So, let us know your thoughts in the comment section.